Ketua sambil patekan karya muda Oke, Jumatang Bapak-bapak TV Kelatiri Mika Oto Sasono Pagelaran Sebagai Sampur penghormatan ingkang kongkos sepindah tak ceritani Nang besepo mako sore Cik lanjut trà lên Oh iya, iki sing disunat iki. Langsung pecah. Allah salam ala yasin abdi bilad salat Allah salam Allah ala rasulillah salat Allah salam ala yasin abdi bilad tawasalna Nabi Bismillah wa bilhamdi Rasulillah Tawasal Nabi Bismillah wa bilhamdi Rasulillah Wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah Nilai sani bil umat bi alil badri ya Allah Música persiapan kembangan remaja putri sekali lagi persiapan untuk kembangan remaja putri wasalib iman alamata wal ali wal ashabi man kondawadah قد قاد وعادا Mari sultan langsung kembang pecah Iya, terima kasih, thank you, Mother Good. langsung mas lagu ini tombo ati lah semoga Thank Laga keluarga besar seni Pancasila dan pandangan karya muda Kembangan Putra Persiapan untuk Kembangan Putra Saking karya muda Aiger Thank you. persiapan untuk kembangan dewasa persiapan pecah dewasa persiapan saya hati Angka lati Kon abata Ya kulupa Si amata Ya umupi Ika ya aji Ya ono seir iki aku arep matur asmane wali soko ingkang besor ono seir iki aku arep matur asmane wali soko ingkang masuk ismika ya ali ana syair iki aku arep atur asmane wali saka ingkang masyhur ana syair iki aku aramatur asmane wali saka e. penting ini tanturan ke penagung turi turi putih di tanturan ke penagung seleret di penyamplo ngemundung bagi opo bohiro bohiro bohiro kebagi opo kembang kembang kacang kembang kacang dipangan pedus kembang kembang kacang kembang kacang dipangan wedus aku seneng karo paca kendang are era tau atus kok ira kok ira kok opo melati Kembang kembang melati Aku senang kembang melati Ayo ponco angkru kepi Sokan ceng ibu kerdiwi Mo iro, mo iro, mo iro kembang bambang cepoko aku seneng bambang cepoko bambang bambang cepoko aku seneng bambang cepoko negeri kita wis merdeka ada dasar pancasila wa ira wa ira wa ira kebangi apa turi turi pot Tanture ne kapuan aku Turi turi pote Di tanture aku Ono celoren tipo nyemplung Tengundung ke wangi opo Bo iro, bo iro Bo iro ke Di belakang kembangan dewasa ada kembangan pencaksilat saking putra karya muda kocor budaya persiapan antara rekan-rekan pencaksilat putra karya muda kocor budaya persiapan rekan-rekan pecah silat putra karya muda gocur budaya ngapain Pak De? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyrafal badru turo Islah husni kamara aina Kotu ya wajah sururin Siapkan rekan-rekan silat putra karya muda Bocor Budoyo masih bersama sahabat Cak Kesle jangan hati-hati loh kuatir sampai bapak ini kalau nyarit ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Persiapan rekan-rekan sholat bandengan saking tunggu wulung sekali lagi persiapan rekan-rekan sholat pandangan saking tunggul wulung